Thank you. Posaré denúncia per l'agressió, evidentment, una agressió absolutament injustificada, absolutament covard contra una persona indefensa i contra una persona que no té ànim de, de ser violent ni, ni va exercir la violència en cap moment. Posaré denúncia per aquesta agressió. Suposo que dic que espero que el Departament d'Interior expedienti els policies, el suspengui de sou i càrrec mentre dura l'expedient, és fer un brindis al sol perquè no ho farà, segurament, però vamos, si ho fa, fantàstic. No, nosaltres no hem obert cap investigació, jo vaig ser coneixedor eh, d'aquesta detenció. Val a dir que pel que he anat eh, coneguent doncs, no és la primera vegada que aquest senyor doncs, té algun tipus d'incident semblant, amb cos de Mossos d'Esquadra, també amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, per tant no, no tenim eh, previst d'entrada d'obrir cap mena d'expedient. Amb el coneixement, amb la informació que tinc, doncs, això em fa pensar doncs, que, que la policia ha actuat amb, amb, amb correcció, ha seguit els procediments que, que havia de seguir i per tant en aquest sentit doncs, ja l'he dit, d'entrada no tenim previst cap mena d'investigació interna ni res que es li sembli. Три! Четыре! Побыстрее давай! это вот столько, кому что непонятно. Я тебе быстрее сказал! Давай быстрее! Что ты сказал? Что ты сказал, я тебе говорю? Встал, я тебе сказал! людей. Руки за голову, я сказал! Тоже! Куда пошел? Ходи сюда! Командир, не надо, пожалуйста. На колени! Я не восставал вообще, я спал. На колени!